Все, тема нашої сьогоднішньої зустрічі е, називається Клінінг під час війни. Е, і це саме круглий стіл, це не семінар, це не лекція, не конференція. Ну, коротше, ми зібралися поспілкуватись. Е, я зробив зробив таку базову презентацію, що стосується клінінгу після пожежі. Ви, відповідно, я від вас чекаю питання, якісь коментарі. Я чекаю, що ви будете там зі мною сперечатися, пропонувати свої якісь речі і таке інше. Я хочу зробити це класною презентацією, щоб вона була ну, по-справжньому працювала. І от так. от так. Клінінг під час е, військових дій, скажімо так, має певні свої моменти, нюанси. І про ці моменти нюанси ні в кого не знаєш, тому що ну, війни ніде нема. Там, де займаються професійно нормальним клінінгом, там скрізь війни війни нема. Тобто це доволі складно. Тому Клінінг післявоєнний, фактично, він складається з прибирання після пожежі, прибирання після будівельного і прибирання після місць смерті, фактично. Так? Це третє. Оце три складові післявоєнного клінінгу. Складна штука така виходить, ну але ну яка є. Ми всі аспекти розбирати не будемо, тому що ну, е, після трупів фактично ну, ви не будете прибирати. Або якщо будете прибирати, то це окремо там поговоримо, якщо буде треба. І в післявоєнному форматі е, після трупів це, ну так, ну скажімо. Їх, скоріш за все, вже прибрали давно звідти, там і там нічого нема. Після пожежне прибирання, це, мабуть, найбільш таке е, критичне в цьому форматі, тому що, ну давайте уявімо, у нас прилітає. Прилітає вибух, і після вибуху ми маємо декілька проблем. Тобто, у нас е, кінетичною силою руйнуються стіни, вікна вилітають, там тобто, все це рветься, б'ється, розлітається, починається пожежа. Загоряються якісь там легкозаймисті речовини, або там шпалери, не знаю, що займається, починається пожежа. Відповідно, е, ми маємо спочатку зрозуміти, що е, там, де був вибух, у нас е, будівля вона є небезпечна. Вона є дуже небезпечна. По-перше, який вибух? Так? Вам прилетів 152-й снаряд з гаубиці. І це одне питання. Да, Воно собі взорвалося і, і до побачення. А може їх прилетіло два і один не взорвався. Ну і тобто, ви можете заходити, маєте право взагалі савати носа тільки після саперів. І навіть не думайте після, перед зачисткою, навіть не несуйтесь, хай би скільки вам грошей не давали. Тобто ви як клінінг заходите тільки після саперів, після того, як розгребли фактично основне сміття, там, ну тобто великі якісь нагромадження. Тобто, тобто після ДСНС, правильно? Виключно після ДСНС. Виключно після ДСНС, саперів, після а, ну, тобто всіх-всіх-всіх. У вас лишається у вас лишається доволі багато проблем і роботи. Ну, Але такі завали, як там цегла бита, фактично ну, якась частина скла, його, в принципі, мали би мали би зібрати. Ну, Якщо це великі будівлі, зруйновані. А будівля від будівлі також відрізняється. Тому що якщо снаряд потрапив, або, знаєте, от будинок з газоблоку може снаряд отак прошити і взорватися в городі, фактично. Все. Тобто, і в принципі там ну, дві дірки, так, нічого не трапилось. А от на відміну, якщо ракета прилетіла в панельку 9 дев'ятіну, десь приблизно, да, то це, звісно, біда. Тобто, от панельні дома це є велика проблема. Там є один вибух, і там небезпечно є, тобто скрізь по цілому будинку. Тому що панелі кріпляться на декількох точках. Вони там приварюються на декількох точках, ну щось там замазується. Але панелі фактично може скластися взагалі. Так, так. Чому? Саме тому, що вони е, тримаються на декількох точках. В мене тут є, якраз у нас зараз в Смілі є е, співробітник комунального підприємства Харківського, е, скажімо, який дуже добре це все розуміє, який з цим працює кожен день. І він каже: зараз хтось прийшов. Галаха. <laughs> Вахтанг, привіт. Вахтанг, привіт. Я е, виключив відео. Добре, виключив, добре, окей. Ну, <laughs> виключив <laughs> відео і далі жре. Коротше, панельки є штука небезпечна. Тобто цегляні будинки, будинки з газоблоку, будинки з цього іншого, вони є більш безпечні, більш такі прогнозовані. Панельки стрьомна штука, але в панельках я думаю, що у вас буде доволі багато замовлень. Е, але дивіться, ну тобто, якщо там. Я не знаю, зараз в Харкові там просто піпець. Там панелька, рухнувша стіна, заліпили це все поліетиленом і живуть. Тобто, як вони там живуть, я не знаю. По сходам піднімаються, але фактично панелька реально може скластись. Тобто ви мусите це собі розуміти, що вона може нафіг скластись. А, е, Оце такі передумови. Да? Тепер, що стосується а, е, там місць, там, де фігачили касетними ракетами, снарядами, бомбами, пофіг. Що таке касетні? Це боєприпас, який має в собі всередині дехрінільон маленьких мін. Протипіхотних, якихось інших, тобто маленьких мін, які просто нафіг розлітаються. Без, Безконтрольно, де хочеш. Тобто, взагалі, міни ставляться на мінні поля є планування мінних полів, вони там ставляться, потім так само розміновуються, якщо це правильно робиться. Касетні боєприпаси, чому вони заборонені є всіми конвенціями, нафіг і тільки можливо, тому що це є ну, таке безмежне поле. Засіяли Засіяли протипіхотними ліпістками або ще якоюсь хірньою. І от це є небезпечно. Тому я кажу, що навіть навіть після а, е, ДСНС, навіть після саперів, обережно. Там, де посипали, ну тобто Харків посипали точно. Да? Схід весь нахрен посипали, точно вам кажу. А, Там десь, можливо, на півдні десь якісь є такі місця. Да? Я впевнений, що такі проблеми саме є і там та сама Ірпіні Буча. Те саме приблизно. так? А, Треба бути дуже обережним, тому що ну, ці всі речі треба також подивитись. Я тут не фахівець, я вам не підкажу. Але треба подивитися, як воно виглядає. В ДСНС є доволі багато інформації. Ну і відповідно там оберегтися. Ну, Від усього не вбережеся, просто намагайтесь не лізти там, де реальні були серйозні бойові дії. Хай там вигрубить лопатами спочатку, а потім ви вже будете відмивати на чисто. Дивіться ще одна проблема, <clears throat> яка там є. Це скло. Це реально проблема, тому що скло, ну те, що воно там шматочками розлетілося, воно ріже і таке інше. Це одне питання. Друге питання, що там дуже багато пилу скляного. І ви починаєте прибиратися, це піднімається, і ви починаєте дихати. Скляну пиль ви ніколи не виведете з себе зсередини, ніколи в житті. Тобто ця вся зараза буде у вас сидіти там всередині. І тому я вам дуже раджу, FFP1 FFP1 можна брати е, респіратор з клапаном червоним, на морду наділи і все. Тобто клапан вам дозволяє легше дихати, щоб ви видихали, вам було не так важко дихати. А FFP1 його достатньо, щоб цю дрібну дисперсну пил зібрати скляну на на респіратор. Те саме стосується окулярів. Тобто беріть окуляри, щоб ви собі очі так само не. Ну, Дивіться, це буде виглядати таким чином. Ви там щось порсаєтесь, підмітаєте, збираєте ля-ля-ля, і потім ви розумієте, що ваші очі просто пекуть, вони чорні, вони червоні. І ви просто от починаєте там щось терти, а вони ще більш червоні. Тобто цьому треба запобігти, надіти окуляри. Це я вам точно кажу. Тобто це є серйозна проблема. От Там, де воно прилітало, там, де багато скла, багато пилу скляного, ви підмітаєте, все це на вас пішло. Тобто тут будьте обережні. Відповідно, рукавички, да, якими ви прибираєте, вони мають бути реальні, міцні, будівельні рукавиці, які скло не ріже. Скло, дроти там і такі різні речі. Далі. Вас можуть запросити на, наприклад, на ну, будинок. Да? Ну, Це більше, ніж ніж квартира. Я думаю, що будинків в цьому форматі буде більше. Десь там прилетіло, якийсь там шматок зруйнований, все інше, плюс-мінус окей. А яка може бути проблема? Електрика. Як на будь-якому там прибиранні після пожежі, електрика. Тобто ви маєте принаймні розуміти, де воно нафіг все виключається, тобто великий рубільник, де виключається. І вже після того працювати. Тому що ви е, ви можете просто нарватися на те, що налили води, і вас шарахнуло током, і ваше прибирання закінчилося. Тому що дроти можуть бути пошкоджені, вони можуть бути оголені, і вони там, не знаю, на підлозі десь, або десь втикатися, або десь, ну коротше. Над головою висіти можуть. Над головою, так. Металеві частини торкатись, дуже багато розкладів з дротами. І тут треба бути також обережним і не лізти в це. Тобто треба зробити огляд такий, ну доволі ретельний. А, так, це що стосується такої ну, підготовки більш. Зараз я зроблю вам екранчик. Зараз подивимось, що я тут вам накарябав. Женя, Ау. а в тебе теж Вахтанг на пів екрану. Звісно, він же найбільш крутий у нас. Ні, у ну, мене. Я маленький, а Вахтанг великий. Ну що, Ярік тобі сказати? Тут так отак воно все. Угу. Так. Е, я сподіваюся, що ви бачите це все, тому що якщо зараз. Але включи на ну, весь Типа. Я спробую зараз включити на весь екран. Е, ні, F5, Женька, нажми F5. Якщо за презентацію, то F5 нажми. Або там відобразити. Пока слайди. F5 я нажмав, але я поки що не бачу, що воно. Зараз показ слайдів. Тут є така. Отака фігня. Отака фігня. І от тепер можна з поточного. Бачите, нормально? Угу. Супер. А, Давайте. У нас ну, реально найбільша проблема це є. Ну, то, що я вам сказав, це передумови саме бойових таких е, умов, так? Там, де щось прилітало, щось зривалося, були якісь проблеми. Реально стережіться, бо це небезпечно для вас. І руки, ноги повідлітати від лепестків можуть аж на раз-два. Ну і, блін, така фігня, що ну, розумієте. Може просто падати на голову, може просто тобто не лізти там, де реально воно висить на арматурі якась цеглина, тобто не треба туди лізти. Це не ваша проблема, це мають бути будівельники або ДСНС, які це все зрізають, збивають там і так далі. Тобто ви працюєте вже на більш-менш чистих. Е... Там хтось прийшов? Я Ні, ні, то в мене сповіщення е, цього телеграма. Ага. Не звертайте увагу. Ви працюєте на більш-менш чистих уже площинах і ну, все одно все одно будьте обережні. Дивіться, пожежа. Наш основний гемор, який у нас е, в принципі виникає під час усіх всіх речей. Що там з пожежею? Які взагалі проблеми? Ну, може це так виглядати. Ну, це кухня згоріла, окей, це тут е, класні пацани вони не знали, що витяжку треба а, чистити час від часу. Така от ерунда вийшла. Сажа загорілася. Сажа загорілася і жир загорівся в витяжці. так. Ну але, слухайте, це ви також можете зустріти без проблем. І це є дуже ну таке. Ну, Женя, це дуже реальні фото. Я розумію, але це дуже таке неприємне прибирання. Фото, е, е, то, що горить, тобто, тобто пожежа після, на мою думку, пожежа після удару снарядом або ракетою. Ракетою, наприклад, це стосується західних центральних східних і південних областей. Е, коли попадає ракета в будівлю, е, Кацапи, я буду казати слово Кацапи, вже калібрами слабо стріляють твердопаливними. Там переважно керосин, ракети типу Х, ага. вони з рідким паливом. Керосинка це. Тобто пожежа починається така сама, як побутова. Ніяка там ні, тобто горить блін, підпал, горить, е, горить е, паливо, і воно це може тобто удар може бути по другому поверсі, а пожежа на п'ятому, тому що цей керосин вибухнув і там запалилися штори і так далі. Так що пожежа від е, удару снарядом або бойовими частинами не відрізняється від звичайної пожежі від недопалку на дивані, мені здається. Ну і от якщо цю картинку подивитись, то це буде пожежа, яка там. Це так виглядає сусіднє приміщення, де пожежі не було. Тобто це натягнуло там, протягом, да, фактично. Тобто тут не було пожежі, це просто протягом натягнуло кіптяви там з, з сусіднього під'їзду, навіть може бути таке. І от такі форматні, такі формати, їх чистити легше. Тут є є шанс з того, що після того, як ви це поприбираєте, його навіть можна десь не ремонтувати, деякі частини. А так, взагалі, звісно, е, прибирання після пожежі, це ви собі маєте запам'ятати, це підготовка до ремонту. Виключно. Але от в такому форматі, якщо натягнуло, тобто це також після пожежне прибирання. Але це тут нічого не горіло, тут нема зруйнованих, поплавлених якихось матеріалів, такого нічого нема. Це просто е, кіптява, яка натягнула звідкись там. Через вікно могла піти, чи ще десь. коротше. Через вентиляцію. І це наша тема. Вентиляцію, так. Самвел прийшов, Самвел, привіт. Привіт, Самара. <clears throat> Всі молодці повиключали е, е, звук. Балалайки, да. Ой, Коротше, оце Є. така, оце така от ерунда вас буде чекати. Ну, дивіться, війна закінчиться, так чи інакше, так? Е, Там, ну, скорше чи, чи, чи довше вона буде там, да? це, це е, питання. Поки що ніхто не розуміє. Всі сподіваємось, ну, що вона закінчиться швидко, але фіг його знає, е, будемо чекати. Війна закінчиться, почнеться відновлення країни. Відновлення країни це буде одразу. Зараз Ярик, я тобі дам все, що ти хочеш. Відновлення країни це буде 100% <clears throat> клінінг. Дуже багато. Кажи, що ти хотів. Я, я хотів, щоб ти казав, війна закінчиться нашою перемогою. Відповідно. <laughs> Я навіть інакше не думаю. Тобто, виключно нашою перемогою. У нас шансів ніяких нема, а в них тим більше. Тобто, у нас буде. я навіть про це не думаю, чесно. Я, В мене це так. По замовченню, наша перемога це точно. А, Коротше, воно закінчиться і ми почнемо відбудовуватись. Нам почнуть фінансувати якісь гроші, там десь звідкись вони будуть братись, і ринок піде. Тобто піде ринок будівництва, ремонтів і клінінгу. Маємо бути до того готові, більш-менш. А, а це в мене це в мене статистика німецька, від чого у нас береться пожежа, але блін. ну, це, це не наш формат. У нас зрозуміло звідки. Яка у нас проблема? Ну, дивіться, емоції зараз. Це просто ця презентація написана не під війну, скажімо так, а під пожежу. І так, реально, коли людина от в нормальному мирному житті вляпалась в пожежу, то вона психована. Тобто, ну нема питань, психована. Ну ви все просто самі собі уявіть, якби ви вляпались, так? Ви б психували, мабуть. А, і людина хоче зберегти максимально, що в нього є. Тобто от він каже, так, оце я хочу, щоб воно було, а це я хочу, щоб воно було, і це я хочу, щоб ви відмили, а це тут також запах забрати, а давайте, давайте. Ну, Але є речі, які реально треба нафіг демонтувати і викинути. Так само, як як після трупів. Так само після пожежі. Тобто весь пластик фактично його нафіг треба забрати, шпалери, це все треба забрати і викинути. Зазвичай. Ото, що там на попередньому там малюнку було, ну більш-менш там можна з тим попрацювати. Але так реально все нафіг. Тобто навіть, <clears throat> навіть штукатурку часто там доводиться дряпати. А, І в оці речі, які лишаються, які лишають собі запах, якби ми там не намагалися чарівними яріка засобами це все е, там пропитати, там почистити і так далі, воно все одно буде давати цей фон, буде токсичний фон давати, людина буде труїтись постійно. Тому до побачення. Подивіться, тут є книги. так, от Питання паперу і питання книг. Книги можуть бути дуже цінними, бла бла бла, але вони вбирають папір, збирає в себе дуже багато. І книги всі то побачать. Книги всі то е, побачать. В'язких конденсатів. Що що? Е, Папір вбирає багато отих в'язких конденсатів. Угу. В'язкі конденсати це, власне, ті результати. Ота Кіптєва. Це вона є. Ну розказуй, розказуй. Розширюй. Е, розширювати. От. І тому і я зразу ну, ну э, не подумайте про мене погано, <laughs> я навіть камеру включу. Ну, значить, я хочу поставити на в першу е, чергу поставити е, е, наголос на тому, що всі речі, які потрібно зберегти. Або які принаймні вимагає, хочу доповнити Євгена. Тобто, всім Е, ми всі розуміємо, що після пожежі або після удару снаряда і пожежі люди е, часто. Ну, в них нічого немає. Тобто, от е, їхнє житло це їхня інвестиція всього життя. Мало людей, хто має 5 квартир, і одна з них згоріла. Як правило, ця квартира і все, що в тій квартирі було, постраждало, і треба теж розуміти людей, що якась може бути така блін закопчена кастрюля, Ну, алюмінієва, ну древня, ну, ну ще бабушка там готувала. І треба би її ви... підмяти, треба її викинути нафіг, вона не потрібна. А з другої сторони, людина панікує, бо це її кастрюля, і вона блін, за нею жаліє. І наразі не готова е, блін просто е, почати життя з нуля, бо де в кої немає можливості почати життя з нуля. От і значить, е, на рахунок тих речей, які треба залишити. Отже, я е, сказав, що є те, що викидається, викидається. Є засоби, які дозволяють е, <clears throat> відновити е, речі. Або тут питання знов таки. Потім Євген, напевно, розкриє ширше я додаю е, на рахунок е, е реновації поверхонь, але все, що хочете залишити, все повинно починатися з пилососа. З пилососа з відповідними е, е, фільтрами, які дозволять або там відповідними порохозбірниками, які дозволять зібрати ту сажу. Е, чим ретельніше ви це зберете, тим е, ну бо якщо ми почнемо терти, зразу всі пори е, забиваються тими в'язкими конденсатами і. Або нев'язкими, сухими конденсатами, або просто кіптілою. І що це за пожарище? Вибачте, От, і тому, е, якщо ми тремо поверхні, то впори поверхонь будь-яких керамічних, дерев'яних, е, е, кам'яних, гіпсових, паперових забиваються. А якщо ми тянемо пилососом, то е, е процес прибирання і збереження первинного вигляду будь-тих чи інших поверхонь є шанс залишити набагато більший. Е, Євгене. Е, Окей, добре. Ми з тобою там про пилососи, які мають бути мішки, які мають бути додаткові ці фільтри системи. Ми з тобою трошки пізніше, трошки на наступних слайдах ти розкриєш це більше. Це важливо. Щоб люди точно, точно розуміли. Слышно меня, нет? Але не Слышно, видно. слышно. Слышно, но не видно? І видно. Видно? Ага. <laughs> И- и- Ярик, я помню, я у тебя спрашивал про зольный фильтр. Ну, ты э, все собирался мне организовать такую систему. Что у тебя сейчас с такими штуковинами? Все. Єсть. Э, Максим, от э, ну, дійдемо до пилососів, коли Євген в своїй лекції дасть, то я буду там детальніше розповідати. Добре? Так будемо послідовно. Тут Євген командує парадом. Ми тільки я ми, ти, я я пам'ятаю твоє слово в'язкі конденсати, і кругом його використовую. Е, Євген командує. Дивіться, е, ну дивіться, так, давайте так. У нас це, це у нас є круглий стіл. Так? Якщо хтось має доповнити щось, ну от є у нас там слайд на, на якусь тему, бла бла бла. Ну щоб ми не бігали вперед-назад. У нас є слайд з якимось там тезами. Ми дивимося, хочемо доповнити. Можемо підняти руку і сказати, а я ще отак, і або в мене питання, або ще щось. І то воно так буде послідовно нормально. Щоб ми не скакали там ну, з питаннями такими, які не стосуються. Що стосується зольних фільтрів, ми зараз дійдемо там до самого суті процесу, і там буде, і там Ярік буде чітко розказувати, що в мене 10-літрові, 100-літрові зольні фільтри на там, на залу там, нанометр, мікрон і так далі. Окей? Да, Домовились. Давайте так. А ми потім можемо взагалі. ми, Це презентація невелика. Ми можемо взагалі просто сісти і спілкуватись. Все це записується, потім можемо викласти це все в YouTube, і хай воно собі висить, люди дивляться. Е, це ага. то, що, те, що для тих клінінгових компаній, які не є там такими мегафаховими, які там не е, не приймали ще участь в таких прибираннях, так, Ну, але все одно навіть для мегафахових там є керівник, який знає багато-багато-багато, а є е, персонал, який не знає ніфіга. І тому я завжди завжди хочу нагадати вам про правила безпеки, якісь там первинні, найбільш прості. А, Дивіться, там це все воняє. Тобто, от якщо у вас там був вибух, якщо у вас там все горіло, там є запах. Запах Тут я Макса хочу попросити. Макс, що ти можеш мені сказати про запах і оці отруйні речовини, які там є? Є в тебе щось доповнити? Ну, очень коротко на самом деле. Э, В результате горения многих э, соединений, например, пластмассы, винила того же и древесины, вырабатываются различные фенольные соединения, там, непредельные углеводороды. А, а, вот можно их все так объединить, как вязкие конденсаты, конечно, очень грубо, но зато это э, э просто, мы там объединяем жиры, к примеру, одним термином. И э, э да, действительно, там, испарение части этих компонентов, так же, как и испарение, к примеру, дизельного топлива или бензина, они э, э, действительно ядовитые. И действительно от них желательно избавляться по максимуму. То есть, я думаю, никакой Америки я не открою. Ну, кому как, ты же понимаешь. Кому-то никто не откроет Америку, а кому-то каждое слово Америка. Поэтому. Ну, ну можно так сказать, что даже когда мы э, готовим еду, если у нас еда подгорает, то там образуется очень много веществ, которые имеют канцерогенную активность. Да? Всем, наверное, известно, что копченые продукты тоже имеют определенную канцерогенную активность. Да, конечно, э, в нормальной еде вот этих вот соединений э, плохих э, не очень много. И, наверное, если вы там побываете на пожарище, день, два, три, тоже, наверное, ничего особенно страшного с вами не случится. А если там неделями работать в такой обстановке, если э, жить э, там, где был пожар, и не удалить как следует э, его последствия, то, да, скорее всего, у вас будут какие-то последствия. Ну, онкологія. Что? Онкологія. Ну, это наиболее вероятно. Угу. Ну, тобто такі. Макс, дякую. Супер. Е, Тепер там дві ще частини наступні. так? Це є то, що я вам казав, проводка, електричні прилади. Тобто воно може все коротити. Все, що ви де всунули в якусь розетку там дрот свій так? або вилку, воно може коротити. Це треба все подивитися, треба чітко знати, де у вас рубільник, де його можна все виключити. Просто все повністю. Так? Тому що, ну, якщо вставив, дьорнуло, якщо там, ну, не знаю, на 220 це, звісно, це буде рідкість, але. Е, від струму буває стискання е, спазм миш, ну, м'язів, і людина просто не може відпустити спазм і все. Ні. Ну, це не... ремарочку, Євген. А ну давай, давай. Ем, пригадую, наші це стосується тільки е, м'язи скорочуються при постійному струмі. При змінному ага. струмі, навпаки, м'язи роз, розжимаються. Так що спокійно, спокійно. Це Все якщо нормально. ми говоримо про побутові електромережі, угу. 220 вольт змінного струму, ну 230 вольт, правильно казати, да? то ну, руку не відірве точно. Але ураження струму може бути дуже ймовірне. в самих е, неочікуваних місцях, наприклад, перебитий провід, якщо ми говоримо про, наприклад, залізобетонний якийсь е, конструкцію або панельку, впав на арматуру, яка е, він впав там за 20 метрів до або за 10, або за 5 метрів до м, того місця, де знаходишся ти. Ти берешся за якийсь уламок, щоб прибрати, і тебе може вразити струбом. Треба до цього відноситись дуже е, ну серйозно насправді. є. В тебе якісь поради на рахунок цього, як ну тобто. Відповідно, гумове ну, життя. ясно. Я, я думаю, що ДСНС, е, якщо це. Ну знов, я не думаю, що ми зараз говоримо про аварійні прибирання аварійних будівель. Туди, куди потрапив снаряд, ця будівля вже не прибирається. Е, напевно, я так думаю. Моя суб'єктивна думка. Звідти просто виносяться речі, і люди переселяються, тому що та будівля може бути аварійною. Ну, дивись, але, але реально, якщо це цегляний приватний будинок або з газобетону, там може, воно може прилетіти, і там може то саме армопояс зачепити, і так само дрот на нього впасти. Да, і десь ще... Але людина там буде жити, ніхто не буде його зносити. Людина буде жити. Вона прийде, дві зірки, ну, залатає все. Добре, окей, якщо, якщо ми говоримо так, ну блін. Е, інспекція. Тобто, ти ну зрешті всі е, електричні щити мають мати відповідні е, пристрої захисного відключення і так далі. Так, це все тобто, воно має врятувати насправді. А якщо багатоквартирний, особливо старий житловий фонд, там цього нема, і там існує вирогідність. Така ну ДСНС, як правило, це обеструмлює, ти собі потім тянеш окремою переносочкою і. І, взагалі, всі питання до ДСНС по цьому питанню. Ясно, окей. А, Тоді давайте там наступний тезіс. Та, е, падіння устаткування та частин будівлі. Це те, що стосується, от якраз, ну, якщо це панелька, це там ну, прям, прям проблема може бути серйозна, краще не ходіть. А, Хто там хоче потрендіти, будь ласка, не трендіть. Або виключіть мікрофон. Ярік. В смислі, а я. Ти мовчиш, хтось хтось розмовляє, я не бачу. Ні, ні, ніхто. Євген Сухарів, е, Добре. я. І блін. Подивіться, подивіться, щоб вам нічого на голову не впало, і ви нікуди не провалились, і стіна на вас не ви... ну, коротше, не звалилась і так далі. Да? Просто подивіться, хай воно вам буде. Щоб ви це знали. Так. А... Ці всі підготовчі моменти, які тут я вам прописав, вони зараз не стосується ситуації, в яку ви потрапляєте. Тому що, ну, скоріш за все, там, де щось вибухало, да, дуже рідко буде це швидко прибрати треба і так далі. Тобто, все одно ДСНС, все одно, можливо, там сапери і так далі. Відповідно, тут це не стосується. Але все одно, як на будь-якому прибранні, ви маєте скласти чек-ліст, що ви робите. Зараз хтось у нас приєднався. Ви маєте скласти чек-ліст, що ви робите. З господарем його погодити краще подивитись на ті всі, оцей диван пішов нафіг, ці книжки ми викидаємо, це ми лишаємо, шпалери знімаємо. Ну це все одно треба зробити. А, Розкажіть співробітникам, щоб вони не лізли руками до дротів і арматури. Ну і якщо можете, або якщо вам потрібно вивозити сміття, домовтесь з компанією, не тягайте там мішками і е, якоюсь газелькою в сусідній парк. Оце не треба робити точно. <laughs> Так, ну Це просто ну, часто проблема виникає. Е, роздайте намордники всім. FFP1 вистачить. Е, респіратор з клапаном. З клапаном легше дихати. Е, окуляри також, будь ласка, роздайте. Це через скляну пил. Тобто, це ну, все одно буде проблема з цим. так? А, ну, Зі своїм персоналом самі розберетесь, вони там здорові чи хворі у вас. Обладнання подивитесь, витратні матеріали в досягній кількості. Це більше підготовка така, щоб ви потім 10 разів не бігали. так? Тепер от давайте обладнання. Я вам даю список, а ви зараз накидуєте мені все, що хочете. От давайте пилік. Беремо пилік з сажевим фільтром. так? Беремо пиловодосос, беремо екстрактор, помповий розпилювач і краще такий більший, який на підлогу встановити можна. апарат високого тиску. Ну, буває, що треба також туманогенератор. А, який туманогенератор можете поговорити, да, розказати мені. Вентилятор, якщо сушити, треба вентилятор також. обладнання для чищення сухим льдом. Ну, це офігенно, звісно, але це більш фантастика, чесно. вам Що це? Вообще, <laughs> що це таке? Ні, ні, це крута тема взагалі. Це просто там е, це СО2 в температурі, там, ну, в е, кристалічному стані, і ти їм просто чистиш поверхню, і воно відбиває дрібні оці ну, поверхневі, скажімо так, забруднення, поверхня лишається в нормальному стані. І немає при тому сміття. Тобто це не піскострум, там немає сміття, бо воно випаровується. Це крута штука. Але коштує всі гроші, реально. Керхер має, до Это речі. таке. называется, это называется криобластинг. Кріобластинг. Кріобластинг, Да, так. Я згадав це слово. Да, и там в качестве абразива как раз используется углекислота. Но это космическая технология для нас. Ну, просто вона Ну, стоїть ну, дофігіше ну, денег. Да. Да, ну, я навіть почав вивчати, я коли вирішив цю тему запускати, щоб ну, хтось щось розумів, як це прибирати, почав вивчати тему цього криобластингу, почав дивитися на ціни, на виробників. Ну я німецьких люблю, бо в мене ж мова є ця. Блін, ну і нафіг. Ну, тобто, це такі гроші, знаєте, що там треба зробити собі, по-перше, установку саму по собі. Да? Потім треба зробити ще обладнання для виробництва цього СО2, чи чи яка там формула, не знаю, Макс точно. А, Чому закупляти Та де Ярік? Тобто, ну, ефективно ставити таку штуку, не знаю, дві на країну, знаєш, і потім виробляти на всіх. Коротше, воно складно. Я вирішив, що це складно. Е, генератор вам буде потрібен ну, часто. Якщо ви можете дрота кинути звідкись там здалека, щоб підтягнути, там взагалі все обесточено, то генератор може вам знадобитись. Відповідно, е, дроти протягнути треба. Часто часто довші, да, там 50, ну навіть 150, це якщо там сусідня будівля тягнути треба. А Драбинки і освітлювальні прилади. Ну, на оливках, відповідно, щоб вони не жерли там, да, і не гріли вам, щоб це не були софіти, які вам нагрівають приміщення, а ви просто ходите як космонавти на Марсі. Тобто леди вони не гріють, вони не споживають багато. Беріть леди завжди. Тому що є такі ну, мощні прожектори, да, потужні, але вони нагріваються просто капець, Юпітери різні. От. Тепер, будь ласка, додайте щось. От є ну, от всі, хто хоче, всі, всі, хто має що додати, додайте, будь ласка. Ярік і Макс обов'язково відповідно. Да, я, я, я, я так, так понимаю, что один из тех немногих, кто, э, собственно говоря, участвовал в подобных мероприятиях. Э, так вот, возвращаясь к э, средствам индивидуальной защиты, очень рекомендую использовать какую-то одноразовую одежду или вот тоненькие комбинезоны защитные, потому что после подобной работы все сотрудники жалуются на то, что они очень долго воняют гарью. Для сотрудников это травматичный фактор, и желательно минимизировать такие неудобства. Это раз. Два. Практически всегда, то есть ну, 99,9,9. Работа после пожара так или иначе связана с тем, что где-то что-то вам придется крутить, разбирать, собирать, подключать электричество где-то на щитке. Потому что а, а, наладить какую-то вот прямо классную, классное взаимодействие между там, клиентом, какими-то электриками, ремонтниками и так далее, получается далеко не всегда. Это скорее исключение, чем правило. Не Неважливо, швидше вообще. <laughs> Да, а вот э, если у тебя руки из правильного места, то, скорее всего, тебе пригодится на этой работе инструмент. Просто отвертки, пассатижи, изолента, нож – и тому подобное. Это, в принципе, должно быть в наборе для уборки, но поставарийная уборка – это вдвойне требуется, вплоть до гаечного ключа, потому что бывает такое, что в результате пожара где-нибудь что-нибудь э, сгорают трубы, какие-то плавятся или лопаются, и помимо того, что нужно удлинитель свой э, куда-то подключить, нужно еще и э, наладить точку набора воды. Вот. И ну, ну это частая история с после пожара. Ну, ну ще Макс е, е, додам, що напевно варто варто е, мати хто того, хто вміє тим користуватися. Ну, по умолчанию чоловік, который есть клининговая компания, он может все. Да, це правда. Ем, ти просив щось додати до обладнання, да? Ну так. Можливо, в когось іще там, може хтось там руку піднімає, я не бачу. Е, давайте, Слухай, я би. Е, ну, пилосос з додатковим, я би пиловодосос і пилосос з додатковим контейнером для сажі. Е, нема такого пилососа з додатковим контейнером для сажі. Тобто. Це не ну, принципово, який він, я розумію, що є там сажовий фільтр. Просто пиловодосос. Ну, сажевий фільтр це таке узагальнене поняття, сажа. Сажовий фільтр той фільтр, який ти потім викинеш. <laughs> Да, але власне треба розуміти, Максим додав про одяг, а я додам про обладнання, контактне обладнання, щітки пилососів, труби, шланги. Розумійте, що щітки, фільтра порохозбірники, це ви 100% викинете зразу. Не намагайтеся там зекономити і використовувати по енному кругу е, якісь е, речі, щітки для після прибирання йдуть сміття. Так само, як мільярд фібр, так само, як оті тоненькі костюми, про які Максим говорив. Ну, оті противоковідні дуже добре, до речі, підходять, але під них треба одягати теж секонд-хенд, який теж потім треба викинути. Тому що, е, е, блін, потім волосся в носі смердить сажею, не то, що <laughs> не то, що все е, все інше. Тому, тобто, після пожежі це дуже великий розхід матеріалів. О, тому Кстати, хочу еще вернуться к темі именно одежды. Очень часто я знаю, що на уборке з собой люди беруть тапочки. Ну, это удобно, работать в тапочках, это легко, они легкие, легко снимаются, надеваются и так далее. А, так вот, ну, а после пожарной э, э, уборки довольно часто приходится сталкиваться с тем, ну, что, ну, буквально говоря, Женя, перечислил обратно свободу говорения. Вода бывает э, везде, в большом количестве. Эта вода очень грязная, с этой сажей. То есть на, надо, надо подумать еще и про обувь, либо рассчитывать на то, что эти тапочки отработают только на этой уборке уйдут, либо какие-то там резиновые сапоги, хотя это тяжело и неудобно, но надо смотреть по ситуации конкретной. Если вы собираетесь работать из аппарата высокого давления, и мыть стены, потолки, то, конечно, лучше это делать в резиновых сапогах, э, э, в тапочках. А если собираетесь там только аккуратненько попылесосить, то, наверное, тапочки сгодятся. Но имейте в виду, что все то, что используется именно во время послепожарной уборки, ну, потом очень сложно отмыть и одежду, и обувь, и оборудование и так далее. Підтримую Максима. Взагалі, я, я проти тапочок. Це все піде в сміття. Е, Коротше, витратна частина не просто на зарплату, а на саме на витратні матеріали буде висока. Не, не, не зважаючи на хімію, так у нас ну, весь текстиль піде нафіг. Все, що ви будете використовувати, ви все повикидаєте. Всі витратні там по пилососам повикидаєте. Ярік каже, що щітки ви повикидаєте. Відповідно, це маєте в калькуляцію все внести. Вона не може коштувати як прибирання після е, ну, там, не знаю, генеральне або після будівельне. Має бути інший цінник. Макс, скажи, будь ласка, як ти формував ціноутворення саме на післяпожежне прибирання? Є в тебе якісь ну, свої одна-дві фішки, не знаю. Ну, как стандартного подхода тут нет. Опять-таки, мы должны исходить из того, что мы потратим, сколько людей будет привлечено к этой работе. Э, э, будете ли вы людям доплачивать за какие-то вот неудобства, связанные с такой работой? Э, а, поэтому нет, стандарта у меня нет. Но в свое время, когда я брал в среднем 150 за обычную, за квадратный метр обычной уборки, то после пожара я рассматривал от 250. Но скажу честно, что находились те, как правило, в большинстве случаев находились те, кто делал эту работу дешевле. То есть, соответственно, такой довоенный уровень ну, может колебаться где-то вот в диапазоне 150-200 гривен. Вполне себе. М, Я хочу про ціноутворення сказати. Е, будь ласка, ніколи не рахуйте післяпожежне прибирання по площі квартири або по площі кімнати. Я пропоную ціноутворення до військове 45-70 гривень за метр прибраної площі. Беремо площу стелі, підлоги, стін і так рахуємо. Для розуміння 12 12 метрів квадратних кімната це десь біля 70 метрів квадратних площа прибирання. Е, по такій калькуляції, ну принаймні, Остап Гришко прибирав, і це більш-менш е, справедлива ціна, але ні в якому разі не рахуйте метри квадратні площі. Ну не рахуйте по підлозі, Просто не рахуйте по всіх стін. Угу. Окей, тут ну, невеличкий список, е, невеличкий список матеріалів, які ще треба додати. І я хочу вам сказати, що ми трошки затягнули сьогодні, так? Е, на жаль, я зараз ще поки що не маю можливості довго з вами сидіти і спілкуватись, тому що зараз мені треба лягати і моя рука має лежати. Е, тому ми маємо зараз з вами ще 15 хвилин. І те, що ми не встигнемо, я пропоную перенести, наприклад, на завтра або погодимо. Е, дивіться, що стосується матеріалів, і також прошу ваші коментарі. Плівка там 30 30 що там, нанометрів чи як воно? Мікрон. Мікрон. Мікрон, так. 30 мікрон плівка це мінімально. Тобто беріть найбільш щільну плівку маляру. Мішки для сміття то ясно, скотч також ясно. Щітки жорсткі пластикові, ви їх викинете. Тобто не треба купати, купляти вікан, хаукбюрстен і так далі. Так? Це просто сміття, там ті утюжки і так далі. Щітки металеві, шпателі різної ширини. Також це ви також будете. Також це будете все викидати. Ну, в шпателі, окей, можете лишитися. Пластикові підкладки під меблі, тому що ви можете ті меблі рухати, наприклад, да, і просто на руках їх тягати немає сенсу. Під е, Підножки підложили і пересунули. Відра, пластикові окей, які є. Губки протипожежні. Ярік, комент. Е, Є така штука. Е, Секундомір. Е, Значить, є в компанії в компанії Кемспік. От така штука, яка називається. І Не видно? Smoke show. Як не видно? Макс, ну, ну от просто Так, а, видно, що? <laughs> видно. Є спеціальний спонж, який просякнутий якимось хімічним е, засобом, значить, яким можна е, цією губкою можна стягувати, вона дуже добре стягує Ем, сажу і кіптяву. Да? І, Але це ну, restoration product, тобто це на тих поверхнях, на яких не можна застосовувати якісь серйозніші зусилля. Тобто, це це є шпалери ну, м'які меблі? Що це за поверхня? Е, Ні, Женя, це, наприклад, поверхні картин, писаних маслом. Йоптіть. Наприклад. Тобто, наприклад. ти не пошкодиш ту картину, але щось там збереш. Да, Ну і тут така ціла, цілий спонж надається до того. Це якісь дорогі меблі, які не можна, якісь е, скріпку, музичні інструменти. Ти ж не будеш там блін, лужним його фігарити. Там лак Страдіварі злізе, к чортовій матері, правильно? Е, ефективність е, не доказана. <laughs> Такого спонжа. Е, тобто, ну ми з Женю, коли проходили, от, подарували нам два спонжа Е, ще не використовував. Він ж мене вже і мов. Ну не написано, що він має термін служби. От. Е, дамо на, на пробу насправді. Дамо спонж, можна буде попробувати. На вигляд, це звичайний такий собі щільний спонж. Але от Америка заявляє, що це працює. Добре, Ярік, наступна теза хімічні засоби. Що ми. Ну, Макс, я і тебе попрошу, Яріка. Ярік, тащи, Макс розказуй. Ні, ні, ну, не ну, те що, ж нема нічого там. Продалі якщо тема. Ясно. Ну тоді домовтесь, хто там, хто перший, другий. Розкажіть, будь ласка, пацани, бо ви реально в цьому краще за мене розбираєтесь, і ви краще людям зможете це донести. Макс глибше. Е, тому е, я, от я дуже мушу бігти, да? ще швидко. Тоді я перший буду. Макс, твого дозволу. Значить, е, ну я теж знов таки я орієнтуюся на якийсь там досвід, вибачте, на теорію. Е, я орієнтуюся не на глибоку теорію там знання е, всяких там хімічних сполук, але суть або послідовність чищення після пожежі хімічними засобами зводиться до примітивних речей. Насправді, спочатку ми по максимуму усуваємо. То, що е, е, то, що буде, ну, ну я зараз говорю про запах, не про очистку. Це воно може поряд, де очистка поверхні і запах, але е, е сенс очистки після пожежі, щоб не було випаровування отих е, в'язких конденсатів, які власне і блін створюють неприємний запах. Тобто, тобто треба по максимуму очистити поверхню, потім по максимуму витягнути е, ті ем, конденсати спор, що можливо що неможливо витягнути, треба законсервувати, і тоді вже можна з цією поверхнею працювати, чи е, ремонт робити, чи білити, чи клеїти шпалери. Це ця послідовність, я гарантую, е, працює. Тими засобами, які дає фірма Unsmoke. Unsmoke – це такий один з підрозділів е, компанії Legend Brands, яка виробляє Кемспік в тому числі. Е, і ну, є ряд засобів, якими ти спочатку миєш. Потім є дуже дуже цікавий засіб е, е, Дігрізер плюс або Дігрізол, який витягує максимально спор залишки, розчиняє і витягує спор залишки кіптєви. Так, ти просто це воно такими, як не знаю, як ртуть на поверхні, не змочується такими крапельками. Ти це стягуєш фіброю. Потім є спеціальний засіб, е, ну може він називається він називається ансут інкапсулянт, тобто він фактично ті пори, з яких ми не витягнули, він консервує, заліплює інкапсуляцію, і потім є ще дуже класний. називаємо його дезодорант, напевно. Тобто це нейтралізатор запаху, який там можна додати в фарбу. Цей нейтралізатор можна додати в клей для шпалер сміливо, і він е, перекриє оцей е, залишковий запах е, гарі, кіптєвої і пожежі. Е, ну, Така послідовність працює, е, вона не дуже вартісна. Цей комплект хімії ну насправді був е, випробуваний разів 3-4 тільки тими людьми, кому я порадив. І, зокрема, зокрема, Євген е, Сухарєв розкаже, як помили. Пам'ятаєте, десь в якому то місті Женя було? В Покровську е, е, поставили свічку за за упокій е, померлої від ковіда, а там працювало 5 кисневих концентраторів і сталася велика пожежа. в Карпатах і ну коротше. Так, це було ну, на Прикарпатті це було. На, ну не важно. А, в Косові, точно. В Косові, так. Ну от, слухай, ну, ми відправили туди ті засоби, розкажеш. Тобто не буду хвалити. Е, я не ну, ним особисто не мив, але е, дотримуючись послідовності, е, це працює. Тобто, хімічні засоби потрібні, потрібні спеціальні. Я настоюю на спеціальних. Максим зараз може розказати про можливо якісь простіші речі, тобто, як завжди, без без, без назв, а просто діючі речовини. Давай я ничего не буду говорить, потому что на самом деле можно лекцию развернуть еще минимум на полчаса. Вот. В общем, э, вопрос только в том, чтобы мыть э, то, что есть смысл мыть. Потому что очень, очень часто такое бывает, что овчинка выделки не стоит. В плане трудозатрат, в плане там, затрат химии. И э, Женя там Писал шпатели металлические. Так вот, нормальный инструмент на после пожарной уборки уже. Обои, краска какая-нибудь, фотокомульсионка. Иногда просто снимается слоем. И все. А, самый большой геморрой, на мой взгляд, вообще после пожарной уборки, это не ну, стены, не полы, не потолки. Это ну, бывает сложно, конечно. Э, на мой взгляд, самый большой геморрой – это те поверки, те изделия, которые э, клиент хочет сохранить и которые нужно деликатно и тщательно приводить в порядок. Ну, к примеру, вот это, книги уже упомянуты, какие-то вещи, это шкафы, это, ну, все, все, все, все, подобное. А у нас э, э, был случай, когда там огромное количество всего вот этого приходилось перетирать, упаковывать, выносить из квартиры, просто для того, чтобы добраться до всех поверхностей, которые нужно мыть и ремонтировать. Поэтому вот конкретно приведенный список я бы еще дополнил всяческими ящиками и коробками. Очень, очень э, хочется в таких ситуациях освободить помещение от всякой мелочевки, вазочек, посуды, знаю, одежды, обуви клиентской. Это куда-то надо девать, и далеко не все клиент готов выбрасывать. Ні, ну одяг взуття 100% ні. Тобто, то, що можна попрати, і там, ну і взуття, зрешті. А ходіть в чому? Ну да. Окей, пацани, тут дякую. Переходимо до наступного. Ну, щоб ми по якомусь там регламенту більш-менш. Mm -hmm. Так, от тобі, Макс, то що ти казав, одноразовий костюм, костюм з капюшоном. Так, напівмаски, респіратор, спеціальні робочі або гумові черевики, міцні гумові рукавички, каска, якщо треба, якщо на голову падає, індивідуальний антисептик. Ну, це більше для після після трупів, скажімо так, антисептик індивідуальний. Але якщо там, ну, щось може там якусь до речі, е, питання аптечки при клінінгу такому, воно не розкрите. Але я би радив над тим подумати, щоб вона якась аптечка так тактична да, у вас була з собою, щоб ви могли там швидко обробити рану чи щось таке. Тобто, ну, це взагалі в клінінгу в такому ну, більш, більш, скажімо, трешовому я би радив мати. Але те, що ти казав, Макс, тут, в принципі, є ці всі написи. Так, стан здоров'я. Ну, коротше, любіть свій персонал, от що вам скажу про стан здоров'я. Може в когось є щось доповнити, то будь ласка. Е, електричний струм відключено. Та переконайтесь, відключено, якщо там ну, ви бачите, що проблеми, подивіться, знайдіть той е, там, не знаю, пакетник, виключіть його нафіг. Тепер процес прибирання. Пацани, розривайте. Тобто, от в мене є е, бачення процесу прибирання. Практичний досвід Макса, наприклад, може ставити тут якісь речі ще додаткові, крім того, що я написав. Будь ласка, давайте всі подивимось. Макс. Ну, смотри, в большинстве случаев, во всяком случае, до войны, да, вот уже после войны я ж немножко отошел от такой э, работы, связанной непосредственно с уборкой. Талант не пропьешь. Да, до, до войны это все выглядело примерно так. Ты приходишь на объект, а там э, следы пребывания пожарных, то есть э, где-то потекшая вода, где-то... В великих кількостях, перепрошую. Кажу, вода в великих кількостях потекла. Да, да. Э, где-то развороченная мебель, э, там, <laughs> развороченные окна, двери и тому подобное. Там уже суетятся хозяева, пытаясь вынести все самое ценное Э, сохранить, сберечь. Э, в, в, в этих условиях, как правило, уже речь про накрытие пола. Всем пофиг. Ну, да, она не особо актуальна. Okay. Э, поэтому, как правило, сначала становится вопрос, что делается вообще. То есть нужны ли в первую очередь демонтажные какие-то работы или Сначала там выносится мебель какая-то, или это локальное какое-то было возгорание, ну, к примеру, там, не знаю, на кухне, грубо говоря, там что-то загорелось, вот там. А, а, вот у нас был пример гараж. Гараж был закопченный полностью. И там стоял э, э, вопрос так, что пер, первая фаза – это вынести все вещи из гаража. Вторая фаза – это э, помыть там все несущие конструкции, окна, двери Тогда Третья фаза – это подготовить все для заноса вещей вовнутрь, там, помыть стеллажи и так далее. Третья фаза – это помыть вещи, которые лежат на улице, и потом их занести назад. То есть тут э, много случаев будет достаточно индивидуально. То есть где, где-то ты будешь кирпичи в мешки складывать, а где-то ты будешь э, сразу... Газету вазу заворачивать, все правильно. Да, да, да. А, окей, ладно. Рухаємось далі. Бо час він уже такий невпинний, скажімо так. Да. А, тут такі є, є такі моменти, які у нас відповідно з, ну, схожі з прибиранням після трупів. це є облаштування такого тамбура. Інколи треба просто облаштувати тамбур, щоб ми могли там переодягнутися, зайти в брудну зону, вийти в чисту зону, так? перепакувати там мішки один в інший. Е, ну, тобто, Різні речі. Можливо, щоб просто е, зафіксувати запах в приміщенні, не дати йому вийти назовні. <clears throat> І це буває по-різному <clears throat> зроблено. Просто часто ну, буває, просто роблять каркас з бруса, обшивають поліетиленом і от, тобто, і вхід в безпосередньо приміщення накривають там е, вологою якоюсь тканиною, і в цьому тамбурі все відбувається. Тобто перелізуться або пакети і так далі. А, Мене не видно, що. А, Так, вікна відчиняємо, сміття пакуємо, тобто ці всі речі, в принципі, зрозуміли. Макс дуже слушно сказав на рахунок того, що спочатку ми все нафіг виносимо. Тобто всі-всі речі, тобто у нас є там процес цього міграції муравійної. Да, там Ми беремо все і караваном виходимо потрошку. Відповідно, для того треба облаштувати якесь місце, де воно буде зберігатися. Або там десь його вивозять чи якось так. Це, відповідно, має і вам, і власник, так, або замовник вам підказати. Але інколи буває так, що ви приїхали, замовника там немає. Він не хоче, боїться там, да, і ви можете це самі робити. Тобто мусите облаштувати місце для цих речей. Ну і потім згори вниз це зрозуміло, це е, зсередини назовні. Це не складно, зрозуміло, про це вам казати дуже не буде. А, Отут прошу ваших коментів. А, е, Починаємо зверху. Ну і давайте, у нас є там, наприклад, там на стелі у нас є пінопластовий якийсь карніз, чи ще якась фігня, чи розетка там. Ну тобто Це маємо демонтувати, бо воно точно, якщо воно навіть не пошкоджено вогнем, то там є кіптєва, яка з нього вже ніколи не піде. Це треба домонтувати. Але чи це ваша робота, чи це робота будівельників, це ви маєте погодити. Коменти, пацани. Ну, я, це взагалі всі декоративні елементи з пінопласта, включаючи е, ті пристінні карнізи, ну, це не ті карнізи, що для штор, ті пристінні, які багети. Це багети, багети ті всі от біля люстр. Це все взагалі воно, по-перше, воно розплавиться дуже швидко. Якщо, якщо навіть горіло зверху, поверху вище, воно плавиться. І це все мусор однозначно. Але знову, Женя, а от говорить клієнт, а нам під побілку. Воно там все пригіпсоване, все красиве. Така задача може бути. ми не збираємося тут, блін, капітальний ремонт робити. Ми хочемо підготуйте нам під побілку. І продамо. І тоді вже. Прошу? І продамо. Ну, може і ні, але тоді вже нам треба те, якщо ми гарантовано це не відчистимо, законсервувати. О- Очень часто сами клиенты к этому относятся, знаешь, как э, вот мы сейчас будем тут жить, но денег на там, все отремонтировать у нас э, не хватает, и они бы хотели обойтись ну, как можно меньшими затратами. Угу. І з урахуванням, э, Максим, переб'ю, що е, э, твоя робота коштує кучу денег. Да. <laughs> Поэтому я вот э, не, не знаю, не готов подтвердить вот эту вот э, необходимость там 100% э, сдолбить все, что можно сдолбить. Это действительно надо согласовывать с клиентом. Кто-то боится больше там, всяких возможных последствий для здоровья, кто-то боится меньше. Е, у кого-то лучше с деньгами, у кого-то хуже, у кого-то это затронуло одну комнату, у кого-то пятикомнатный дом. То есть все ну, очень индивидуально, надо обсуждать. Ну, це Ні, взагалі, якщо, якщо чесно, якщо все здолбіть, то може вже і клінінг не нужен. Зразу, зразу будівельники приступають до роботи. Все збили та і в привіт. Окей, переходимо тоді далі. А, Ярослав. Далі у нас починається сухе прибирання пилососом. Тобто ми виділяємо максимально сухі речовини, які у нас там є. Будь ласка, да. розкажи трошки про це. Е, окей, значить, е, е починаємо спочатку з основного. Це фільтрація. Е, е я не буду розказувати про е, наші фільтри. Да? Е, значить, вам потрібен фільтр. Е, який по максимуму е, зупинить сажу, щоб вона далі не розліталася, і е, ви повинні готові готові бути його викинути. Можливо, вам деколи придеться використати декілька фільтрів під час такого прибирання, бо вони заб'ються сажу. Сажа це саме одне з найтяжчих забруднень, і тому треба бути тобто мати. Перед тим як прибирати насухо, а сухе прибирання пилососом Е, дає ну, ну набагато полегшує всі подальші операції. Насправді, тобто, чим краще ви приберете е, е, насухо, тим потім менше фібер піде в сміття. Значить, е, треба мати колосос з достатньою кількістю фільтрів запасних як розхідні матеріали. Е, Наполегливо використовувати, рекомендую використовувати поліпропіленові порохозбірники підвищеної слойності. Це проблема. Тобто, тобто, ну, ну чому проблема? Тому що куча виробників женеться за ціною, робить ті порохозбірники е, тонкими, одношарові, двошарові. Е, е Тому е, е бажано е, е ну, ну цим пита в це питання вникнути, проконсультуватися. Але поліпропіленовий порохозбірник, він ще називається флісовий або з нитканої матеріалу. Тобто він буде працювати з сажею набагато краще. Е, в нас є спеціальні чотири чотирислойні е, е, поліпропіленові парфозбірники, які використовуються або для пожежі, або для в тому числі там для дрібнодисперсної цирконівої пилюки для зубних техніків. Тобто, пам'ятайте, фільтри пороху Навіть не задумуйтесь, будь ласка, в пожежі зекономити на чомусь і взяти пиліводосос, е, любимий ВД3, і зразу втягувати ним без мішка. Це тоді зразу треба викинути пилісос. Не треба міняти мішки і фільтри. Пилісос зразу мусор. От, е, е, будь ласка, якщо е, є е, е, сумніви на рахунок рівня фільтрації пилососа, е, використовуйте сепаратори. Е, є спеціальні навіть для чистки камінів такі сепаратори. Це просто ще один е, фільтр, в який можна вставити порохозбірник. Тобто, ви фактично пропускаєте повітря через два порохозбірники. Да? Е, враховуйте це, будь ласка, і потужність пилососа. Будь ласка, постарайтеся пошукати потужніший пилосос з великим розрідженням. Чому? Починаємо працювати протягом перших п'яти хвилин. Е, Кіптєва і і сажа вкриває внутрішню поверхню порохозбірника. Е, дуже різко е, падає потужність смоктування пилососа. І ви прибрали 2 метри квадратних. От якраз тут на фотографії Євген класну фотку дав. Це чувак встиг прибрати е, е, з нормальною потужністю стелю <laughs> тих два метри, а все решта е, потужність смоктування падає, і ваша ефективність дуже сильно знижується. Тобто, тобто не стидайтеся е, міняти не то, що півпусті, ледь заповнені порохозбірники. Краще потратити е, або вкласти в кошторис. Е, е, вартість 10 порохозбірників, які ви будете ледь заповнені та майже пусті, викидати в сміття, вставляти нові, але ефективність прибирання, кількість сажі, кіптєва, яку ви зберете е, з поверхонь, буде більшою. Тобто, тому вам потрібен для свого прибирання потужний пилосос з комплектом фільтрів або самоочисним фільтром, наприклад, мультифільтр, який також придеться викинути. Ну, тобто, тобто є в нас чіткі замовлення на після пожежі, де я поясню люди, цей фітлер коштує не дорого, відносно дорого, десь третину вартості пилісоса, але ви його викинете, тому що а хтось не викидає, і там через півроку, врешті, та сажа е, потім вже в кінці кінці випаровується. Але е, зосередьтеся на фільтрації пилососа, на порохозбірниках, на потужності і, будь ласка, е, насадки вам потрібні е, різні насадки. Переважно вони е, мають бути з ворсом, тобто ніхто твердими насадками там, ну, ну за виключенням кавроліна, напевно, е, е все решта прибирається насадками з ворсом, е, і, будь ласка, уважно віднесіться до тих поверхень, які ви прибираєте. Е, бильця дерев'яних лаковані ліжок треба прибирати е, е, насадками з м'яким ворсом, інакше їх можна пошкодити. Е, стіни, особливо які йдуть під побілку, можна прибирати з більш жорсткішим ворсом. Тобто, тобто, це задайте питання мені, будь ласка, або там, де ви купляєте аксесуари до пилососів, тобто, тобто мені ще раз, і, і я вам задоволення підкажу, який комплект насадок потрібно буде мати. Е, е, з досвіду клієнти намагалися вимочувати їх там, е, коротше, в оцті. Це нічого не поможе. Просто вартість насадок, вони там ну різні ціни, але разом з порохозбірниками і фільтрами закладіть, будь ласка, в вартість в вартість послуги. Це прийдеться утилізувати. Тому що навіть не тому, що е, щось зламається або буде погано працювати. У е, вас на вашому складі чи в офісі все посмердиться блін, запахом гарі. От в цьому проблема. Тому е, е, до цього ну, там 5 копеек. на, насадки на самом деле є шанс э, все-таки вернуть жизнь. Э, да, мыли, отмывались они. А вот э, запах в шлангах, именно вот внутренняя поверхность шланга сохраняется, мне кажется, навсегда. Там быть. Ну, супер. Шланги тоді додаємо, що і шланги теж треба бути готовим, що це розхідний матеріал. От, І тому е, взагалі я би рекомендував е, от після після пожежного прибирання пилосос зразу віддати на е, обслуговування, щоб його там промили, прочистили по максимуму. От, і щоб він далі працював. Насправді, ну, Макс? Чем осложняется ситуация? Когда ты выходишь на послепожарную уборку, то у тебя вот каждый участок этой уборки Даже упаковка тех вещей, которые идут на вынос, так или иначе связана с тем, что нужен пылесос. И э, на уборку такую, сколько людей в бригаде есть, столько желательно иметь пылесосов. А еще столько же водососов. <laughs> Ну, я понимаю, что это... <laughs> Фантастичная версия. <laughs> Реалистично, но, собственно говоря, э, э, пылесос и водосос, или пылеводосос, является одним из самых э, э востребованных инструментов. Причем вся уборка как раз работает с такими штуковинами и начинается. Поэтому вот зашли вы вот в любое помещение, входите, куда натянуло дым, значит, вам надо там пропылесосить. Зашли в другое, там надо пылесосить. Вот у вас бригада разбежалась по помещениям, а каждому нужен пылесос. конечно, если каждый пылесос после этого покупать ему новый шланг, э, менять систему фильтров и так далее, ну в копеечку влетает. Скажу честно, блин. И ну, меняли в ней шланги, и все остальное мы э, оставляли, насадки мыли, шланги мыли. Да, шланги после этого какое-то время воняли. А, по-моему, у меня даже где-то... Нет, наверное, уже сейчас не лежит такой вонючий. Ну, в общем, э, да, да. Э, э, это проблема, и люди воняют, инструмент воняет после этого. Тут я бы больше говорил про то, что нужно потратить дополнительное еще время на приведение инструмента в порядок. Вот это, да, это а вот так. Надо, учитывать, когда ценник этот выставляешь. Окей, панове, давайте так. Я вам наразі дякую. Зараз yeah. я зараз я хочу це все трошечки зупинити. Ну, Тому що я вже не всижу тут, вибачте. А, Всім дякую, хто хто прийшов. Бо хтось там прийшов, хтось не прийшов. коротше, Всі хотіли. А, Я в групі задам питання, коли вам буде зручніше це продовжити. І, можливо, завтра, можливо, в неділю. Ну, тобто, як як домовимось, так і продовжимо. Я дуже дякую Яріку і Максу, пацани, супер. Ви дуже дуже допомогли мені в цьому форматі, е, тому що в кожного є свої знання, і це класно, що ми доповнюємо. Я принципово хочу цю частину зробити безкоштовною і наступну також безкоштовною. Тобто, тому що люди мають. Е, ну, у нас реальна проблема, у нас реальна халепа, у нас війна, блін. Ну, я собі вихватив, знаєте, я я зрозумів дуже добре, що таке війна сам на собі. А, е, І нам треба вміти це робити, нам треба вміти допомогти людям. Цю частину я просто в YouTube е, безкоштовно розміщу сьогодні на своєму каналі. Подивіться, Макс, якщо хочеш, я тобі дам, ти можеш себе розмістити. Е, все. На каналу чи нема? То зроби, Ярік, воно непогано. Ну, е, я ну, хочу, можливо, у когось є якісь питання, там, пропозиції, зауваження. Давайте ну, зараз, зараз пару хвилин ще ви можете їх задати включати свої мікрофони і позадавати питання. Мовчать. Я мушу кланятись. Колеги, всім дякую. Приємно Всі будемо розв'язатися. Пацани, дякую. Ми переможемо. Я побіг. Всім дякую, хто нас послухав.